de lugar de los hechos. Recoge todo tipo de evidencias y mata a todo el lugar. Llevar el cuerpo para la autopsia. Sofía vivía sola en una casa no lejos de la ciudad. En la parte de al lado de la casa de su padre, había construido un taller para hacer botas de movilidad. altos costos de las putas valían una fortuna y muy poca gente los compraba. Esas putas duraban muchos años. De en la siguiente un policía tocó en la entrada del hogar de Pau, presentándose su amigo de preparatoria llamado Charlie indicándole que estaba analizando las muestras de semen y varias huellas encontradas. favor, no se alejara fuera de casa hasta concluir con la investigación. Paul, sorprendido su sonríe e indica que se estaba señalándolo como posible sospechoso. Se asombra de su argumento y cierra de golpe la puerta. Estados Unidos saben que estaba involucrando a lo que llama un conocido para ver si lo representan ante el juez. Pero este me indica que si fuera diablo, <laughs> estaba viendo las noticias y estaban señalándolo como un posible asesino. Ahora enciende la televisión y escucha su nombre en las noticias. después cuestión de minutos para que vaya por él y encierre un largo tiempo. Él sube a su habitación y encuentra la ropa de Sofía bajo la cama. Pau corre desesperadamente y desciende a la parte baja de su casa observa la ropa con mancha de sangre. estado estaba llegar Habían ido a dejar a Elisa dentista. Junto con David. Pau se viste de manera rápida. Se relaja. Hace un par de ejercicios y escucha a sus hijos llegar. El timbre suena y abre rápidamente la puerta. Pensando que eran ellos. Era la policía, Charlie. Sabe que llegaron por él. Aún se vistió con ropa militar. deseaba ver que sus hijos piensen diferente. Segundos después, Cherry termina de abrir la puerta enseñan la orden contra Pau. Ella comienza a ver mientras Pau sin resistirse. Solicita de favor que no lo expose frente a sus hijos. Pau Irá voluntariamente a la camioneta negra que lo estaban esperando. En ese preciso momento un camión pasa con reclutas que estaban llevando a la guerra y se estaciona al lado de su casa. Ahora llega Susan y les pues enseña sus celos a aquellos militares. Paul se despide de sus hijos y les sonríe. Jerry y no dice ni una sola palabra. Estaba solo frente a un gobierno y le estaba arruinando poco a poco su vida. Mira a su derecha y encuentra a un hombre parecido a un viejo coronel. Sonreírla a David, alzando su mano derecha con un señal de despedida. Y entonces estaba involucrado en algo que jamás habría hecho. Yo confiaba en su gobierno, que haría un juicio justo. Hoy en día, David toma su bicicleta vieja y oxidada, funcionando. Hazte rápida venida plástico pequeño con detergente y un pedazo de plástico que tomó el jalador de su madre. Se apartan lejos de su casa, Llevándome como dos horas. Me gustaría que sus amigos lo vieran lavando carros para poder vestir bien. O llevar a su casa un puño rostizado por su cuenta. El dinero de la pensión que recibe se la gasta su madre en drogas. Pasan tan solo 10 minutos y ya había recolectado 5 dólares con 50 centavos en puras monedas. bajo el semáforo en rojo. ¿Y cuál es su sorpresa al dirigirse al próximo automóvil? Era de ¿Quién está por aquí? No es que me burle, estúpido. ¿Pero qué mierda haces aquí? La mujer alcoholizada se de de niño. Mientras exhala un frente el rostro del pequeño. Al principio le dio bastante pena que lo vieran así. Pero esa pena se transforma en coraje, en odio. Cierro sus puños y le pegó al cristal la automóvil, corrió. Dejó sus cosas tiradas. y Su bicicleta no le importó. Corrió tan lejos como pudo. Susan trató de perseguirlo se metió en un callejón oscuro y la perdió de vista. Solo miró cómo el auto pasaba a lo lejos de la avenida. El apocalipsis de Vertigo. Suscríbete y comparte este